anos, o subscritor da ADI era o presidente Ofir Cavalcante, que todos que acompanharam o debate público daquela época sabem. Entendi. É é não tem nada de questão de fato, tudo isso está dentro do voto. Mas vamos garantir a palavra ao advogado. Vossa Excelência falou por quase cinco horas. Só que eu sou ministro da Corte e, e, o advogado é advogado. Não, o advogado representa o AB e merece eh, ter direito à palavra. Vossa Excelência pode está com a palavra. Com 10 horas, mas não fica... Quem preside a sessão sou eu, ministro. Vossa Excelência está com a palavra. Um crítico ferreiro do governo Lula, um crítico ferreiro do governo Dilma e um crítico ferreiro.